ekitabo kino kye bayita blood m7 succession omwana mm. wakyenabeera blood nijja kuba blood ne ebino byatandise okukola bino na neutralizinga mafia hmm. najigalya mukisenge nga agenda okusoma nadda yasoose yalese abagalidde according to them eh. yabagalidde munabwe yagambye yabayita amasanyalaze galibagabagalibobe oyo azanyira mu ministry oyo azanya 40 hmm. million dollars bazibbe oyo omusajja azanya nalagira baba kwatirira Nina bawulize. Kajoba buli denjo bo bali coding. Eh. Batiko kuchi. Olumu be kola bokka. abo bakkiriza bakkiriza nebagaa nti nomusajja spy master tetubeera naye ntuyapusi bamugoba mu miti nti gwoliko ebyuma nabaga mm, what happened the man captured you the man is a spy master nga yetaliimu bamugobamu kati bakkiriza tetukyadda kumala sente zaffe omusajja eh, yesukayimasbaliwo nti ndiwapusi gwewateekako ebyuma <laughs> eh, bamukoba mu mitinne bamufulumyamu ti ebyuma biri kugwe ah, ah, basooka mugamba after these meetings you go back and talk about it mirundi yakuteekaku omuntu wwo olugambo gwolutwala nebaleeta abakanada nebaleeta abaisirairi nebaleeta mwemugula jjanka baina janka bababa how come the military intelligence tebina teina na na gundi na, na, na detalent yo na detalent vile jama zitibazirita e, eh, jama baje baba dina ya lima ni jama ya gani jama tekuata satellite ah, satellite ikuata isha ukuja ku jami namu satellite ikuata satellite jami ikuata eh, internet baga mm. singa na yamu ketako mbuna mbuna mseveni mwuri zizi eh oloba emmese eh, emmese yagala okufeeruma kanzu ya nanyinimu <laughs> nakibagamba nti nanyinimu abeera ne kanzu eki abenga ayina ku mukolo gyalaga nasanga emmeseekanzu ya nanyinimu emmese kaseeruma ekanzu ya nanyinimu tesula muntu mm. akulad naye bweruma obugoye bw'abaana ga nti buli empuuta ne butanaaba eh, naye kanzu ya nanyinimu eh, olaba nootafiire mukwano gwanga mutani wa mirundi ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah olunaku lebali mujjako abaserikale tojja kulya bakuba brain ways kyebaliko ekyo bwebakukuba tebagenda abantu bali mugundi bali mu coronavirus abantu bali mukingo baza ku ebyo bya entertainment yaabwe kulwemu emuwagira kulweyo okubiri yobuwala bwatakwana yemukube yemukuba e, e, ekiro saawemu conflict is in their house eh, buno obuwala obumvuma bumuva labutabukwana ndiya bukwanako isuka chabuluma ne yali aserekitinga kati buno bwogera lwa kulumwa anti anti tv yeriyemu kuluyo okumache yakasoka emuwagira kuluyo abuno bwatakwana kuni bujja ne bumuvuma it is one tv atwali yenda lebi kubebyo nitena ina budde obo dia kumfuturi mbintu bidi serious ngolete ate bya past amaso mugenda kansube kitabo hmm. therefore the british were christians took advantage uh, to cleanse the kabaka institution right from daudi chua all the kings were elected it elected into the luchiko from the kabaka's descendants or the lineage of mutesa one The name that received the highest number of votes was sent to Queen Elizabeth, uh, sorry, Queen Victoria, or her representative. The current success of Queen Victoria's representative in is uh, the President of Uganda. Those are the reforms of the colonial government uh, that the colonial government established. Having laid down the historical facts, let me now uh, face uh, the 1966 crisis have enumerated that Britain's that Buganda's independence ended in 1908 when the High Commissioners to a country called Buganda became the governor of Uganda. Thirdly, uh, the British created Uganda without involving the stakeholders, uh, but by action. The national institutions like the Legicom <clears throat> were established without consulting any of the kingdoms, including Buganda. Although Mengo protested the formation of parliament in 1920, it did not stop the institutions and the tribes of Buganda, of Uganda uh, to send representatives. In 1959, Buganda decided to send Dr. Kunuka as a representative after realizing that parliament was there to stay. From Dr. Kunuka, Mchiga, Buganda has over 70 representatives in parliament. Other institutions like Uganda Police were instituted without consulting any kingdoms or regions of Uganda. Therefore, those therefore, with all the above contradictions and irregularities, the 1966 crisis was unavoidable. Number one, it was an obligation of the British government to grant independence to Uganda. Buganda leaders called themselves re and remained um, uh, and remained intransigent with no uh, solution. Uganda could not be forged as an independent state without the inclusion of Uganda. Therefore, Mengo enjoyed the principle of essential essentiality. However, there were only two plausible answers to Uganda's arrogancy. One, form a government of national unity with major political parties, Uganda People's Congress and the Democratic Party. However, Obote's UPC uh, thought that since Mengo was anti-DP, they would manipulate Buganda to defeat DP and to solve the matter later. This is exactly what happened. Number two, given the Anglican background of the colonial government and Ben Wanka's open support for the US, it was also a tall order to bring DP into fold. His anti-Anglicanism sentiments, especially the Lord Fisher, who tried to mediate between the rivaling parties, um, say it all. When Lord Fisher informed Chiwanuka that the, that the constitution Ugandans were making contained obvious mistakes, what was important was that Fisher pointed out the purpose that the constitution has to achieve Uganda's independence and nothing more. He explained that he himself knew that the constitution was not going to last. But even if it lasts for a day, it would be perfect. Um, he added that constitutions are deliberately made with anomalies or mistakes, letting future generations rectify or correct these mistakes. Therefore, a read lawyer like Ben Wanuka could not comprehend how a confused system of federal, semi-federal and republican uh, could work within a very small country like Uganda. On the other hand, Britain had only two interests in the, in the future of Uganda and as a former colony, it wanted a constitution which would protect its future interests. That's why Lord Fisher was chosen to pursue Anglican interests in the future of Uganda. Secondly, the Mengo outfit was predominantly Anglican. The involvement of Lord Fisher attracted the direct involvement of Catholic of, of Catholic cleric Bishop Joseph Chiwanuka, which clearly indicated that the region would play a vital role in the, in an independent Uganda. In the last days of colonialism, uh, the British had also uh, put up a strong monument in the country these monuments included Owen Falls Dam, Mulago Hospital, and improvement of Entebbe International Airport. These and other factors contributed to the Mengo crisis of 1966. As I pointed out, unity between two political parties was impossible. UPC actually benefited from the standoff uh, between the DP and Mengo. Britain also uh, preferred UPC uh, for post-independence government for its interests. Mengo leaders had no option, and their declaration of Uganda's independence on the 8th on, on the 9th of October, actually it was actually 8th of October, 1960, had embarrassed Mengo for <clears throat> As as for the day of its celebrations, um, is Burunjiwansi. Mengagen declared its independence through an organizing committee uh, that included prominent Waganda like the Attorney General Frederick Impanga, Godfrey Binaisa, and William Kalima. The committee was facilitated to open up embassies abroad, but they came back empty-handed and they did not return the money for the embassies. This declaration left Mengo not only isolated, but uh, uh but not only isolated, but the whole of Africa. And in 1958, a Pan-African Congress in Ghana, leaders of the new independent African states were empowered to crush such groups uh, which were perceived to be anti-African unity elements. It should be recalled that Kwame Nkrumah um, uh, was facing challenges from the traditional conservative forces who wanted to maintain the colonial status in Ghana. Unfortunately, for the new leaders, the opposing factors were formidable um, given that they had the support of their people. Uh, they also had violence and other means of intimidation. In Uganda, Milton Obote worked against his forces, lured them into a political trap and later destroyed them. Following the failure by their declaration of independence, which was rejected, the colonial government went ahead and granted them whatever they wanted. Like a foolish bride, they did not realize the trap and entered into a political alliance with the Kabakayika. This alliance involved four serious cracks um, from the day one. It was not meant uh, to last the death number one was not meant to last as when fisher pointed out the constitution had been designed only to deliver independence which by this time had been achieved secondly uh, the upc enjoyed the support of the local politicians who were fed up with nengo's demands and arrogance this is why the ca that came 20 years later uh, insisted that kampala as a capital city lie under the control of the central government which had been declared by the legico in 1960 after mengo's declaration of independence in addition as noted earlier in the new independent African states were facing similar rebellions of, of uh, secessions. Congo had the same challenges in the Katanga region. Nigeria had the Biafra region. Kenya had the Kenya and the shifter a uh, conflict in the Somali had wanted to join uh, the brothers in Somalia. Therefore, African leaders and the Pan-African groups did not have the sympathy of these groups and the consensus was that such countries be helped to crush uh, the secession groups. Finally, in the case of Uganda, the leaders in Mengo were fighting for the interests that had only been decided on. For instance, the lost counties had already been decided had already been decided in in Britain and the provision made the provision made in the constitution to have the referendum uh, conducted two years after independence. If Obot had failed to do so, uh, the Banyoro would have sought uh, legal means. This is what the leaders in Mengo have failed to realize today. More so, the decision to leave the Kabaka Yeka to operate freely was also very unrealistic. Kabaka Yeka was very unpopular. It is a it, it used terror as well as Kabaka's name to subdue the opponents. Such a system could not operate in a democratic um, arrangement. Instead of addressing these uh, simple issues, Mengo decided to join Obote's enemies in UPC to overthrow the government. Just like the other African leaders, including Nyerere, Kaunda, and Kenyatta, Obote was looking for an excuse to rule the country under one-party state, which uh, could insulate him from uh, these elections. Therefore, the 1966 crisis presented Obote what he wanted. This is why he moved against other kingdoms and banned them. and declared a single party system in 1969 which is to rule until his overthrow came in 1971 the four letters mm. that determined uganda's independence mbaluwa gali yeah, yeah. so so si enyukuta umundu buwa abanga te yasoma kumabaluwa hako mm. an exchange between Benny Chionuka and the road fisher Lord Fisher was retired British Gundi in Amabaruana. Pam mm. Sandy Kawano, Gamenga Mazoko declaring independence on mm. 9th October 1960. Mm. Era mu Uganda yali egenda kwefuka mu February. Obote naga kankwate bano obujega. Olunaku lwe baadikira yalinga ku independence yaabwe. in 1960 buganda yagezako okufuga emirundi esatu nga mnana 66 um. was the third one oya 1960 baadikiralinga ne independence policy mm. tujja kubeera mu east africa ate nga baganda federation tujja kubeera ne currency gundi yemu ya east africa usha mm. june university zonna mu uganda zitekeddwa under makere university eri under kabaka yajja okubeera gundi waayo buganda etaddeko ejje lyayo naye ate nga likolagana n'erya bungereza ate bungereza ye tugishaye tugenze tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, ne balonda akakiiko akaliko binayesa akaliko mpanga mm. akaliko kulya mukalema akaliko masembe kabali ne bakawa pawundi emitwalo asatu kagende kagulewo buganda ebitebe ebweru mm. naye ng'omuganda ayogera nti bya bulimba bamuttirawo binayisa bakuma busiya ne beebaka abantu bagenda bungerezane eh, pawundi emitwalo e akanti eh, balimba abaganda mfuto gende ntebo kulinye eh, nyo yeah. bada busia nebebaka era is only one omu kubo hmm. Eh. uili ya mumpanga ye ya daye mengu deresi bila isa ya baka ntimu watu wa desente muliba siru nyo olicheko lwa langi de independence balonda lulonde wali teba nazimu wangali teba that's nzikasa nasome jitwe paundi mtuwa kasatu nti 1960 abasajja bayo la paundi mtuwa la asatu hmm. sana nyachitangi enti te yakola uvupi ya alipo jeo elanga mba vana vange nti abatafuna ttaka mu ndagaano y'olwenda batenanti mm. abatagaba na byantu byabayindi baavu Mm. abatabye ku mulembe guno bwe mulemba temusomye kusuuza bantu bano munyago gwabwe mujja kufuuka baserevus katukole tube hey, mubalwanyise sikubba sikubba mubalwanyise fight them omuntu ayagala bbaasi nolaba nti pulezidenti agambye nti takisi ne baasi bikomewo gundi minisita wa kampala ye ngaawakanya kawujju n'omutwe gwe nayogedde ne pulezidenti eh, kawujju pulezidenti ayogere naawe oli spokesperson we naye ngaalwana omutwe gwe baalya sente za baasi naabo abagundi yalya sibaalya sente za baasi baasi zibadde zijja mu agusito ye Museveni anunye stability tanunye mani ne mguwanye chatamanyi hmm. a man who can cross the airport nga mubiayo gira immediately tichiri imu is he interested in money is Museveni interested in money kakati uyuyeta kakutuwa kusomesa abo baba kule di nsemizi mba somesenga how to understand Museveni Museveni anunye stability to understand Museveni na yebe rekosi hey, teba mutegera tuina kumutegera mkuburira nti bana abasajja baga nti weyabagalidde mulumu mwabadde mwayina esimu naku yababuuza nti bakama bamu abalagira okubba bebaani eh. ne baboogera babiri eh. ah, nedda bayina bakamanda bali aba bakamanda baabwe eh, baboogedde hey, naye bagenda okuba essimu y'omu ali notoriyasi ennyo nga eraga nti ali busiya ku booda yatemye <laughs> ekyekango tekimanya muzira yatemyebagambye <laughs> eh, nze bane esiri pasita naye nja bayambako bagenda eh. twasabye pulezidenti atuwa emirundi wenete tulifomu awa movement okubba tukuleke <laughs> omusajja ajatuttira bwere naye nabo you are interested in the buses the, the same factor yeri mugundi nabagamba wano tetwali mwenye mwenye na moto kanda batu waka drivers omusajja yajja wano muyindi nga avudde mu mbasa mm. nagamba president njagala kukola inland port etolo mukwa president akwata sika mubuza ekyapa kyekiri gyekyeyajja ku musajja mukulu etolo ogyogedde yes omusajja najja nangamba nampita enairobi nanga nti ewammwe sikyadde bansabye edola emitwalo etaano gyangu zoba banzita ntemye ndigikola ewalala we miss the uh, inland port uh, yes millions of dollar tan millions of tan Echapa siiko ya achira ya chingia kumusajja mkuru Musajja mkuru nansanga mwofisi mseta usinga akava Techapa change siika achitute Webali bagenda kuzimba inland port Look what this man in Tolu Present ya ito musajja mpozi nga yafa Wanaba talumiza talumiza Musajja mumanyi Iii Eja mwofisi Iii Musajja mkuru ekyapa kyese iko yakimutwalako wali wenkana watya bali bagenda giteeka asi etiruru malaba omusajja nga abagamba nze kambajire nga ebintu byammwe mumbaasa mbiteeke ku saidi yammwe kubanga omusajja abagamba ti kenya yakutta emmotoka zammwe enkumi ssatu nga mulemeddwa okusasula omusolo nezigabira southern sudan kati nze kambayambe the first time i saw president museveni quarreling with the rate mulwana yali meeting eyo nga mulwana agantwaka tunaziteekawo namugaa nti why didn't you come with this idea they quarreled in that meeting chitegeza mm, chadda mulwana hey. etana bada kufa kakati msaji ya chavampite na, e, Nairobi na nganti loze wa mwenchada baansa bi milioni za dola tanu nguzo baba nkuba amasasi e milioni za dola nga nature hapa nature hapa siko na agenda chijia kukumusaji omkulu etololo na chimuja kwe bali bagenda okuzimba atiti ati bazimba ati, soka ti party di olwalero tubonabona nabano hey. abalwadde ba corona abavuze yes. kwa kwa kati batu government bapanze birole ku ku border hey. biri mu mailo biri yes. mu kilomita biri mu sanga kulemesa naba wanu bachikola na gama ndio change mulai ni baba na gamba o change ah, simple simple ni ngambo o change umeika sola baba mauli wa wani nyo uno mkazi yani uno wa eh, herefi Dr. Cheng ee eh. eh. bubo ina barwade chukumi ni basi bula kata nusikaza bameka baba sazo muendo ee eh. muendo kwa fegwazeo ne president ya chiganyo yanti ya tunyonyo denga tuina muenda tuasazo leo manye science abadachi badem tuasazo muendo haa ah, science abadachi limo badomu manye kwa yungede kwa yungede kwa ah, badomu manye science science abadachi ya buli murwade bambu madi yako dola mkaga mutano okumuke beda haa ah, haa okumuja anja babuli runaku chubula minambi badete chuka kaga mutano ati Museveni ajiwa kusibabu kwa lebe Museveni ayogera kumbere ajiwa kusibabu ya manyu wa hakolera ni yama ntibajiri de ah, kakati gwe nina katapa kankena wandisi nti gundi cannibals in Rugudo's ka, cemetery in what? in the Rugudo's cemetery Rugudo ya limusa nsuza la Rugudo ya limusaji damari nsuza la Rugudo ya limusaji katuwa duwa nenga ina wazika hapa fuwe ne haba sezi chewe kwa lirayo Rugudo e, eh, bano bakwata mbwa bano bagundi guwatudde abasajja bali babiri ate bonna bava mu eastan bebabba akawunga omu yayita mune naga nti zina embwa tuzisibe recording miso baguwatudde bali mbwa kankubuulire oyo omusajja owooli bamuga nti bakutte emmere owooli siyagamba eh, nti batekekakigambo eh, vanalebopoa let me tell you hmm. emmere bagikwata before government uses money oba bagikwata after government uses money ate nno era misa ekulaga nti omu ku bapulayers abali mu kintu kino yayina ambition zabwa president agabye akawunga ewaabwe naye mugamba bwotere yesu ekigigana okukola togaa nti abagezi tebayina nange ne bwonteekayo sikolayo president nampa obwayiso direkita sikola never hmm. pulezidenti wa amerika pulezidenti bawadde obwayiso tebakola pulezidenti nebwalireeta nebwalireeta kifugu nebwalisaba scotland yard cia mu amerika the director of sai must meet president trump every day mm. to tell him what is likely to happen tomorrow mm. every day obuti mm. yeyina ebizibu bingi ebyokulaisisi gyolaba gyokolaki naye yeyina special branch the head of special branch had to meet Obote alone every day. President Museveni, tewali kaka wajakula report, nga ababo bebabi, ajikule etele, nga nababa tudeba secretary. Ababi bebani? Ibali kulozi. Ababi bebani president? Iyi, ababi Museveni. Bano beyagali de eh. mrumu. There is no leader who can control power when the family expands. Yeah. oba famire mujjamu abazze okuwasa mujjamu abazze okunonaanti yenkubuulira ntifamire has expanded you must have discipline a lot of discipline nti bo beekweka tobalaba bano beyagalidde mu kisenge mwabaddemu eh. ababe eh, abe baayogedde abamu babe eh, bwe yabagambye nti baani ababatuma bayogedde nga mulimu ababe naye waliwo nti olutya naye mubino mubino ebyokutegeeragana yakutte miliyoni yezze bitaano naye n'asonda musajja yagambye nti waayi omusajja oyo omuti yandiita ebizibu bingi kumpi kunsibisa mukomera naye bwe kibanga kino kinaatuyamba ate temubiteekamu pasita temubiteekamu faaza bino bintu byaffe bya kimaafiya <laughs> but even the president the president consented to the deal said you compensate him i will also compensate him musajja oyo ankoledde nnyo mundete bikundi bi ebifuwano nemuleta distorted gundi right kakati okujja konga president museveni mm. ne bwana aleta mujira kubanze mujira wanu mutenda the person i praise here is mujira okubeera ne factory y'amasasi nga tegatundibwa bweru give it to another person olabe entumo zamasanya zagundi za, za, za, za, za, za, za, za, jakwate nti uganda kati yesinga okusapulayinga yeah. amasasi e somalia ate agabatirayo oyo namutya oyo namutya ne sente azikuba oyo namutya eh. kubanga my fear was nti bwokuba amasasi tufudde tuweddewo naye wadabi omubbi agamba nti tugajja gende tugajja nakasongola sigenda kasongola kyovula balwanira tenda eyokuba masikisi obanga akawunga mukateekamu ettaka akaaponye nga tasaaga akawunga nemukateekamu enfuufu tulisiwa nti gundi zonamu i support the president era nabadde disappointed beyakomyewo nagani nabala bayingize omanyi babajja okugaa nti gundi ezimu masiki ezimu zireeta kansa masiki ezimu zireeta gundi zirwaza enyindo masiki ezimu tebijja kubaawo mm, baleetewo owensundo nga ezo e, e, masiki efekiti ya masiki eh, mm. nti omumwa guzimbi we must have from one source okugamba nti tujja kulwawo mm. tulinze yesu azuukire 2000 years how long does it take a person to lisalekiti eyafudde why don't we we must what we must do bano ba mafia tebasolvinga problem nabagamba national bureau of standards yesobola yesobola okukebera emmere yonna have you gone ne minisita mama wange oyo mukyala amelia avisitinze ku national bureau of standards nazuula waire eh, ekyuma bakikola nga bamanyi ekisookera e, dda national bureau of standards eh. ne bwe baali balekawo essential service yes. providers tebabateekawo yeah. ekyokubiri yeah. tolaba zino sente zona eziyitinganya yeah. zimanyi uh, yeah. national bureau tebagiwa anti bwe bagiwa ekyuma kijja kukola mangu bano babala mu seveni era dr manyindo era bakugambye bakugambye nti emmere mu kampala tumaze okukola mm. tumaze mutumaliriza kakati bobe kukumye abagabe mmeri eh mm. negundi negundi ina company yemmeri mm. uno wo mukampala mm. ekitegeza ali connected mm. noyo wo mukampala misa wo mukampala agabe mmeri minister wo mukampala ah, ya mukalinda akatabo ka si mulamu wange eh nsoza lugodo e eh, kalibo ni nsoza lugodo zi cemetery kakati ati lugudo mugenda kubitufuula ebyalugunda ebyo ntisibi empandika ntisibi empandika lino erinnya libadde wano mu buganda mujja kujja mugambe mbulaba prime minister's office agifudde semetry timwe muli bakaniba abazina kanibos ninswa za lugudo eh, eh, eh, semetry ekiri ekyali mulimbo nga abasezi bebazina bwe bajjayo emirambo bwebazina saagala muteekamu byammwe onawandika kubatatembwa <laughs> nembaga nti mutatembwe yayina abasajja bampangulula Eh? yeyina bamakambuzi yeyina bakyewakutte mabeere ga mukazi ne bwokaddi wategagwa yeyina katikiro mumpi mwadda mukuteeka mu byabo bonna nga bali mubwakabaka omutatembo yeyali abayina kabaka bwabatatembo naye mbagamba ano nti nawandiika akatabo nti omukulu wembaawo ngaasanyawo obwakabaka bwamusanyi nga lwembaawo ayina mutabani we mukenzi mukenzi yeyamuwonya era nemubiteekamu nemuteekamu ebyamu lwembaawo nga yenanyazaalowe nga bamitaani jaliya eh. mwateka mwebya ne nga ya, ya mwala wajali yanga yani lwemba mm, okuya bwegende bwegende okasome ne komera lya lyeruzinga <laughs> ekibuga eh, nga bakizi kibuga ekikulu nga bakita kampala bwe ambuza <laughs> yako kaliwe ne yakasome ko <laughs> kali kakati kano aposo yanga mbya ko kano kemba somedde mbagamba mm. ti constitution ya Uganda Lord of Fish Lord Fish ya gamba chiwanuka mm. ya ya agree mm. observation hizo zo nantu ufu mm. tetuinza kola semu republiki semu federo mm. semu ani mm. nafe tulibagezi nga gwetu tusigwe tusinza amagezi mm. naye yamugamba ne mu barwa yamugamba the purpose of the 1962 constitution is one mm. to achieve uganda independence even if it works for a day mm. or two days tujja kwa tuchiseko tujja kwa tuchiseko namugamba the constitution is a deliberately made with the mistakes mm. abaliddawo this will be the work hmm. if if constitutions are made without eh, eh, eh, gundi problems what would the future generations do beni teyakitegeera beni n'amugamba nti naye oŋŋamba mengo yeweebye ebyebbeeyi bingi bagiwe etiitiibye okutingamu naye singa gwe nga lord fisher ngoyine mukwano ko kabaka wa Saudi Arabia mm. na kugamba ndi jangu ngati nabakazi abasoka mumwa aze kusani values she mm. na kugamba ndi ne Yesu si mwana wa Katonda mm. mwana wa Maria ne Yosefu mm. oyezo biki zolo musanyu sabazungu bagezi Lord Fisher yagamba chiwanuka doza kusani values mm. but God did not give us mm. a political system a divine political system hmm. olabo musungu bwe yamugamba fisha hmm. yamugamba ebyo tubeera wamu mwanange kiwanuka hmm. okuwasa omukazi omu ne e, e, oga nti yesu mwana wa katonda ebyo bya divine but god did not give us a divine political system bwobeeza ebbaluwa enya exchange yakiwanuka nono lord fisher kyebali kibamanyi bungereza amerika yali ekiwadde order mm. nti eyina okuwa amawanga obwotwaze egende mu maso plan iti hard hmm. t <clears throat> abemengo bo badda ba mukuzanyira mu budde tudikiralinza independensi yaffe mm. obulimba era owekenti bwe yajja yasooka kuwa buganda independensi nakolaki nabasigirize nebabikirizaamu ate omukazi ayinza okugaa nti lweyafumbirwa lyeyafuna virginity kakati mutulage ekifaananyi nga owekenti ayawanulayo gavumenti fulaga nedda mm. mm. buganda yefuga nga munaana okitoba lukumulwenda nkaaga mm. lwe lunaku lwe bajjukira nti lwa bulungi bwansi uganda yali yakwefuga mu february obwete naalukyusa abakwatireyo nti babasekerera luli abadp nti mwalimba it was changed uganda would have had independence mm. in, in february but oba tewanted this ac eyabano lwebaadikira yalingira independence abakwatireyo kyova labako nti owerikent batuweeyo gundi bafulumya uganda agase yaliwo mukiseera ekyo mm. bakugambako nti ku mikolo owekenti yakola mwalimu okuwa uganda independence ate buganda ekiwa independence ate ngaeraga mu uganda isit danable naye abagezi tebaaliwo manyi abagezi baaliwo babeni baani mm. babasayira ensinga even today is not only mirundi who can fight for seven years abagezi webali naye temukisobola mm. era nze bwempulya bino byemugamba simanyi gundi yasazeddire gundi yasaddire e, eh, kasola mu muntu afumbisa ejirikiti nagifumbisa emmere e, e, eh, e, eh, setala aba yagwawo kalitunsa aba yagwawo bwendaba gavumenti begula sente airaafu nebogula besige nebogula Bobby Wayne these are symptoms there is a group eyabatagala Museveni which is demanding for change mm. bojidina inga leaders eja kuiwa mrugudu because the number is increasing besige abadafu na mega milioni satu hey. ekitegeza abo babe chovula pomulamuzi ogula yaganti alondere mukomera eri amanyinti abo babe naye atekadde nti ku pulezidenti museveni atone jeno nakolaki nakolaki kidumakubuja nemugaa nti otaganya bwere leave it to your boss museveni teyatabaesiji amukube mwalaali nga talina kyeyekwasa ogolo naswala eh, naye gundi mukwano gwange otafiire bweyateekayo akahonda kamuwangula a society sympathizes with the victim not the arrogant person bitufu mkuli jagenda eh. ndugu kabili jabade kuno hali ya eh. tokeche kwa gambi eh. ndugu kabili jo mtanzania mtanzania babanja ah, ya balogera kabili ah, oma kabili tomanyi ndugu kabili abade kuno kabili tina agenda mulupapula wa mauli na haba gamba na agenda mubwino hmm. na gandi ngeenda kuogera ba minister benkwati yomu zemu kwa mseveni ngeenda kuogera be be be be you can be surprised abakera mu church daniel ukabwe serinya agambye nti ye ali nze nswaza alugudo buku eh. kati kano kakali eh. nze kagende muye eh. omukuku navu waliwo anonyeza bwa president mu kawunga anti mukubuulire nze nkubuulira kabya kawunga ngaanonyabwapresident kabalage enkola ngaakozesa byammwe naye nze sinenya kaka hey. mm -mm sinenya kakatasobola kukola lipooti okuja konga president intelligence officer um, head wa intelligence amuyise um, yekka naye ripooti eyokuyisa mubalala gundi genda okuza esipesiozabwandira kazibu mm. yagenda okunyonyola president yali chairman wa task force mm. nayogera ku muntu omu nti 5 billion oyo omuntu yazikomyawo mm. naye nga waliwo omuwala tigaalo mm. akute tipoti bwati alinga ateeka mukyayi president yatunulidde spesiaz awande yakazibwe mm. naye ngaonoomuwala alina gwakolera mm. bwati tipoti naye kyayitayiikamu kazibwe aba tanafuluma lwakitula nga bakuba ku maradio ne ku tivi nti yabba sente sizini zebidiba ekitegeeza kazibwe mubuuze yalina, yalina president tigalo nayingira some of the secretaries become papasee nalemeramu and you don't have the courage to tell the president yoyo afulume ono mukazi ono gundi yakikola ono mukazi ono kubaga nti gundi mukwano gwa kaweesa abavuketi gwe bakuba nnamufiisa olubutaoba tebaluzaala ngali underhouse alisi mbabazi yagenda n'omuntu hmm. yagamba pulezidenti we yafulume nkugamba tuli abo people who have courage hmm. abo basekitale bebakyusa ebigambo mm. unless president nga wa intelligence amulaba bwomu mm. nga si byalupapula mm. tajja kufuna data oluba okuyingirawo mm. abefula basekretary ne bajja ne batuula thesa spies paid oyo agendayo anti bakutegeera nti ojja kgendayo howcam nti kaweesa bamuta ku fulaide nga amulaba lwakubiri howcam nti oli gundi ono yayambalanga ebyayero bamugana omulaba omusajja nayogera nokwogera naga nti maze emyezi mukaaga sirinyayo mm. kasi bakuba ssente zo toddamu kumulamu kati nga bakosa intelligensi yaabwe ngekoga nti oli muyeekera tuve ku mpootamala obudde tuduseeko simanyi oba nnaye ku simu wano zenaali kuwulizaako ah. eh, naye nga eh, obudde eh. tugenzeeko essaawa ziri muna munyambye nnyo mu lutalo luno olw'emyaka omusanvu hmm. ee bannange bakkiriza nti bansobya bakkiriza bazireete bazireete njaobasonyiwe anti bagambye nti pulezidenti naye yakikkiriza naye naye agenda kumpa gundi naye bwe bamala okuwaka eh. n'abakwataebyo ah, birala toyinza kukebera nabaana bwa mukazi oba alizaala ngaogenda okumuwasa ebyo tebiriiyo oba alizaala oba talizaala tuse tolinga kino ekya past whether wisha waka in future thats not a problem eh, waliwaliwo eh, yadda abawala bedda babatwalanga mubasawo nebabakebera hmm. waliwo dokita yakeberanga nabaana nti onajja kuzaala otega kimafiya hmm. hmm. <laughs> ebyokolagana nabo mm. mpozzi nga balese obubbi mm. naye kino basetulinga kikadde mm. maze emyaka musanvu sikola airetired pulirwa kiwale saakola ki atemunange nze katonda yampa emikisa era papa yampa emikisa era emotoka yange yagibba nemuletano ngaenjuki emulemedde munyindo nagula bbiri motoka nezaala kakati ate sikola mbu mbu mbu omusaala bagongezeza ebitundu nga kumi bakubishijamu omusala buryo omusala badogufuna eh kasimu kasimu bakongezeze ndi wakantu moto kambi baserikali babajosa bagenda bwebadda allah abantu emikisa jabu kasimu ko e, kafuna kakati nabanu na bazenetu eh. ebaliite hey. no problem no problem bwebana kuwanga hey. Eh, kiwedde kasaba tuka mu makama kulu we wazana we wave amaanya ako ah, emiti hey. uh, hey. emiti giri ba, wazana bamanyiwo hey, bamanyiwo hey. bamanyiwo <laughs> bamanyiwo bagezana eh. naye ekyogganti njabaya kuba nabo bakkiriza baga nti omusajja yatugalidde mu luumu n'atwala ekisumuluzo n'amala okusoma nadda n'atusangaanti kyova laba yakomyewo yali munyiivu nnyo oyo minisita oyo azanyira musimanyi agenda goba emudde wa pawa wamugoba alabe eh. kubanga baagala onaaveewo naye bazimbe ekintu kipya emudiba muli bubi yakola ki president yamuleka buna lili namwa contract ya maya kaibiri nakati laba musanza ali ino na ya toyo mm. alinga muloni muloni bwali bamaze ogende wa president kaba mwefu kamiride titwa ba 54 billion ngati muloni achavu makadala mm. kakati oyo musajja bwa energy alabika bano talimu mu mm. meeting yajibera mulu mune muko ne, ne mufuna yajibera e mulu mubwa papa da papalanga na yimu battola yali mu meeting na yomulina eh hey. kuyimpiri yao baamalawe na kunya mulokudawini nga wefutse ba resident sibamu mulokudawini wakutuzo mdu ya baga na emu manye ndia wame mwini mwini umu mwini ina ebi ebi umu mabiba ulita neba te ba neba after four days moto kaziba zisimbi zinu zikadenge tamanya ndi lulina agenda yo nagenda kugundi jina kugamba yeah. ndi wenduka mkugeti ni ngambo msirikale yeah. ndi bagame ndi komuledi mirundi na yaze bafuruma misindi moto kazafu mzajwa <laughs>